بسم الله الرحمن الرحيم أنا صح حسن دي قناتي قناة عالم صح حسن أتمنى أنها تنال إعجابكم وأتمنى انكم تدعموها باشتراك و subscribe وتفعلوا الجرس ويوصلكم كل جديد إن شاء الله النهاردة هكلمكم عن حاجة عن لوحة سر لعنة الطفل الباكي لوحة الطفل الباكي واضح إن كل شعب في العالم عنده فكرة اللهو الخفي يعني حاجة كده إن تخاف منها من غير ما إيه، يعني تقول لك لا وراها إسرائيل من ضمن الحاجات اللي كانت الشعب البريطاني كانت فكرة لوحة الطفل الباكي وقال لك دي وراها لعنة وإنها بتسبب حرايق في المكان اللي بتتواجد فيه. إيه بقى لوحة الطفل الباكي دي؟ لوحة الطفل الباكي دي لوحة مرسومة لولد صغنن كده آه، آه، صبي يعني مش آه، ما كملش عشر سنين شعره أصفر عينيه قميلة إيه، وسيم، تحس الواد كده حسين فهمي في صغنّه، هو صغنّون في نَفْسه كده وخطوطه كلكوسة ودموعه نازلة على خطوطه إيه، وتحس إن هو اللي اخترع لنا جوز البطة في التصوير، واد babyface كده مش هزار يعني، بس المهم يعني إيه، إن القصة دي إن إن اللوحة دي بقى إيه، آه، اللوحة دي ما فيش حد فينا أعتقد ما شافهاش يا في بيت آه، أهله يا عند جدته يا عند عمه يا عند خاله. آه، يا راح مكتب شافها راح قهوة شافها لوحة تعتبر اللوحة الأكثر شعبية والتداول في القرن العشرين مش في مصر بس ده في العالم كله واللوحة الأكثر ارتباطا بالكوارث إيه اللي رجع بقى السيرة عن اللوحة دي؟ إنه شبكة نتفليكس فيليبس آه، عملت فيلم أطلقت فيلم اسمه دراما الغموض الجديدة Velvet باسيوس آه، Buzzsaw اللوحة الفيلم بيدور على إيه بقى؟ على لوحة لوحة الطفل الباكي يقول لك ايه في اللي بتتضمن اطفال مسكونين بيستخبوا في الصور اللي بتتحرق المنازل اللي متعلقه البيوت اللي متعلقه فيها الصور دي فطبعا المشاهدين مشاهدين الفيلم بعد ما شافوا الفيلم ده حصلت لهم حاله من الرعب وحصل حاله من الجدال كبيره جدا على آه، مواقع التواصل الاجتماعي وعلى آه، آه، تويتر لدرجة إنه إحدى المشاهدات قالت اسمها لوريسيا آه، كتبت رأي ساخر كده وقالت يا له من فيلم غبي لم يكن مخيفا حتى مع إنني أنزلت اللوحة من فوق جدار منزلي أنا ما خفتش أنا جامدة بس برضه نزلت اللوحة مش مشكلتي يعني المهم إنه آه، اللوحة دي بقى إيه قصتها؟ اللوحة دي بيقال إن هي آه، رسمها الفنان الإيطالي برونو أماديو المشهور باسم جوفاني بروكوليني يقول لك إن ترجع قصتها لسنة 1969 قال لك في يوم كده كان برونو أماديو قاعد في المرسم بتاعه مستني الوحي ينزل عليه والجو بره عواصف وتراب وحاجة صعبة جدا فهو بيستنى الوحي كده وبيشرب كوباية شاي سمع صوت عيل صغير في الشارع آه بيعيط بص من الشباك نادى على الطفل الطفل ما ردش عليه وقعد يعيط المهم نزل له فبص للولد لقوا هدومه صعبه جدا في الجو دوت ومقطعه وقاعد على الارض وعمال يعيط فطبعا يعني العواطف والشفقه اتحركت في قلبه فقال لك اخد الواد ده ايه آه، يعني اكله اشربه المهم اكله وشربه قال لك ارسم رسمه فالولد والولد طول الفترة اللي هو بيرسمه ما اتكلمش معاه ولا كلمة، بس كان بيعيط صراحة يعني. المهم يكون قنادي وقال لك إيه طب أنا دلوقتي الواد ده إيه حكايته؟ أروح بقى للكاهن بتاع المنطقة أحكي له قصة الواد دوت يمكن يعرفه. فالكاهن قال له ايه اسكت ده الواد ده أبوه آه، شاف أبوه وهو بيتحرق حتى الموت قدامه بسبب حريق خد كلبتهم. فالنار بقت لعنه بتتبع الولد ده منين ما هو حلو وخلي بالك يعني ايه ما تحاولش ان انت تقرب منه والواد ده اسمه دون بونيلو دون بونيلو قام برون اماديو قال لك ايه الكلام الفارغ دوت يعني هو هيقول لك الشيخ إيه، ما فيش كلام من دوت قال لك انا هتمنى الواد ده ما فيش جدال ده غلبان يا حرام يا امه يعني المهم ايه الحال استمر على كده في مره برونو قعد راجع المرسم بتاعه لا النار كلت المرسم وبقى في سوى الأرض والواد هرب المهم إنه ما سمعش عنه حاجة بعد كده فضل الحال على كده لغاية ما جه في التمانينات وابتدت حالة من الحرائق حالة من الحرايق بتحصل في انجلترا آه، وبيبقى العنصر الأساسي فيها هي الطفل آه، الباكر فكانت جريدة The البريطانية قالت لك لأ بقى احنا لازم نشوف حق نشوف ايه الموضوع دوت خصوصا ان حصلت حلقة وقعة احتراق منزل زوجين في روثرهام جنوب يوركشاير والشيء الوحيد اللي طلع ناجي من الحادثة دي اللي وحد الطفل الباكي فالحوادث اتكررت لدرجة ان رئيس شرطة ميكليري آه، قال لهم طلع بيان قال لهم يا جماعة مفيش علاقة بين اللوحة والحرايق ده أمر الله يعني بتحصل كتير يعني صدفة صدفة يعني ايه المشكلة يعني المهم اللي راحت جريدة آه، آه، ذا صن قالت لهم ايه طب خلاص يا جماعه احنا نعمل حمله نقول ان نحرق اللوحات دي فالناس قالت يلا عشان نتخلص من اللعنه المهم اللعنه اصابت الجريده وحصل لها في طيارها اضراب العمال والمحررين وكان اضراب صعب جدا لدرجه ان كان هيوصل لغرق الجريده وفضوه عنيفه جدا المهم انه آه، ايه قصة الولد ده بقى الولد ده بيقال ان هو سنة ستة وسبعين آه كان في خبر كده بيتنقل ان في حادثة عربية في احد ضواحي برشلونة والعربية اتضربت بجدار خرساني وهي ماشية بسرعة جنونية وتحولت لكتلة من النار داخل الحطام والجثة السائق دي اتحولت لفحم لكن فضلت الكارنيه بتاع السواقة فلقوا إن اسم الو... الاسم السائق إيه؟ دون بونيلو عنده 19 سنة الطفل بطل واحد الطفل الباكي بس في دكتور بقى مباحث آه، بريطاني اسمه ديفيد كلاك قال لك يا جماعه الكلام ده كلام فارغ